Nun lugar moi lonxano vivía un pez, pero non se trataba dun pez calquera, non, non. Era o pez máis fermoso de todo o océano. Tina un traxe moi, moi brillante, con escamas de todas as cores, como o arco da bella. Pero un día un peixiño azul quixo falar con el. Pez arco da bella, pez arco da bella, chamouno, por favor, regálasme unha das túas brillantes escamas, son preciosas. Pero ti que me dis que che regale unha das preciosas escamas? Pero que dis? De eso nada, veña, fora, fora, non quero verte. Non sei porque son o peix máis solitario de todo o océano. Para ser un peixe tan bonito non teño por que estar só. Vou salir de dúbidas e voulle preguntar a Estrela. Estrela, co guapo que son, Por que non lle gusta a ninguén? Non o sei, contestoulle a estreliña de mar. Pregúntelle o polvo octopus que vive na cova que hai detrás do banco de coral. O millor, el tenxe resposta. Ola, peixiño, eu son o polviño, estaba a te esperar, porque contaronme as ondas do mar a túa historia e vouche, vouche dicir a solución ao teu problema. Se lle regalas unha escamiña a cada un dos teus peixes que viven aquí no mar, estaredes todos contentos. Que regalas miñas escamas, tan preciosas e brillantes como son, non pode ser de ningunha maneira. Como podría ser feliz sin elas? Peixiño arcoíris, anda se boiño, dame unhas, unhas camiña brillantes que tes tan lindas que ainda te quedas con moitas, anda unha pequeniña pecorrochichiña. Bueno, vale, vouche regalar unha, vale, pero unha soa. Toma, pero non me pidas máis, eh? Oh, moitísimas gracias, moitísimas gracias, que boiño es, peixe arcoíris. Arcoíris repartiu as súas escamas entre todos os peixes. Cada vez estaba máis contento. Canto máis brillaba na auga ao seu alrededor, máis feliz sentíase entre os demais peixes. Arcoíris, arcoíris, ven a xogar con nós. Agora mesmo vou, que guai, xa volvo a ter amigos, así da gusto. Xa está. glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug,